que un novo gaseiro cargado con gas natural licuado dentro da ría de Ferrol, cargado con cerca de 70.000 toneladas de gas natural licuado, o que significan perto de 70 millóns, de 7 millóns de bombonas de butano de uso doméstico xuntas. Unha operación de risco e que supón unha amenaza para o conxunto dos ciudadanos que vivimos en torno da ría de Ferrol. A planta de gas de Reganosa é unha instalación ilegal, unha amenaza para a población que o Tribunal Supremo en catro sentencias dictaminou a súa ilegalidade. Estos días Rajoy e o seu goberno de forma constante falan de que fan facer todo posible para decidir que todos cumplan a lei. Mentira! O goberno do señor Rajoy é un goberno corrupto que non cumple as sentencias do Tribunal Supremo, catro sentencias. E por que o fai? Para favorecer a un grupo empresarial, o grupo Tojeiro, que no seu momento co señor Fraga decideu relocalizar no interior da ría de Ferrol unha planta de gas que estaba prevista instalada no porto exterior para así afacerse facerse cunhas plumalías fraudulentas de 30 millóns de euros e a pesar de incumplir a legalidade e a de amenazar a población. Sí, a planta de gas de Reganosa é un proceso continuo de corrupción do goberno do Partido Popular e en particular do señor Rajoy e do señor Feijóo. Unha instalación que a día de hoxe, cando cumple 10 anos de funcionamiento, nos costa aos ciudadanos 500 millóns de euros que estamos pagando na nosa factura da electricidade e na nosa factura da luz. É dicir, estamos pagando as tarifas máis altas da Unión Europea aos grupos energéticos. E por qué? Porque os continuos gobernos, tanto do PSOE como do Partido Popular, están facilitando e están facendo as leyes a favor destes grupos hidroolio eléctrico. Empresas que dicen que temos un déficit energético e que lle debemos 30.000 millóns de euros e levan anos timando a población. A planta de gas de Reganosa supón máis ou menos 500 millóns de euros do, do déficit energético que estamos pagando aos grupos e socios de Reganosa e isto se debe por a complicidade dos gobernos do Partido Popular e do goberno do Partido Socialista que fan que estos gobernos logo utilizan o chamado as portas giratorias que os seus ministros e os seus presidentes, é decir, Aznar, Rajoy, Tocino, Álvarez Sagado, etc., etc., pasan a formar parte dos consejos de administración de todas estas empresas. A máis reciente, o que foi director da Guardia Civil, aquí, de Ferrol, Fernández de Mesa, que pasa a pertenecer á dirección e ao Consejo de Administración de Red Eléctrica. E o que foi alcalde do PP, o señor, como se chama, Rei Varela, que pasa a pertenecer ao Consejo de Administración de Reganosa, conjuntamente con Méndez e con José Luis Méndez, expresidente da Caixa de Galicia, responsable do CAB da Caixa, que se levou máis de 20 millóns de euros e que está aí empatenado no Consejo de Administración de Reganosa. Sí, esta instalación é instalación ilegal, é unha instalación peligrosa que nos amenaza a todos. Son 150.000 toneladas de gas licuado, equivalente a cerca de 120 bombas atómicas como as que, as que reventó Hiroshima o Nagasaki no ano 45 en potencia energética. A pouco máis de 1.500 metros de aquí, un accidente, un escape, un defecto técnico ou humano significaría unha tragedia para o conxunto dos ciudadanos. E isto se debe e se pon aí simplemente para quitar uns beneficios un pequeno porcentaje de ciudadanos que son os socios de Reganosa. E eso a complicidade dos diferentes gobernos da Xunta de Galicia, do goberno de España, do Partido Popular e incluso dos gobernos municipales. Por eso decimos que este é un proceso continuado de, de corrupción e exigimos o cumprimento das sentencias do Supremo. Señor Rajón, usted que estos días fala de cumprir e de fazer cumprir a lei, usted ten que ser o primeiro en cumprir a lei e cumpla as sentencias do Tribunal Supremo. Un partido e o jefe dun partido de corruptos, con máis de mil implicados en procesos de corrupción, con todos os responsables da súa administración implicados en corrupción, Como pode falar usted? Cumpla a lei e usted o primeiro o seu goberno. Por eso desde aquí exigimos o cese da actividade desta instalación ilegal e peligrosa e exigimos a apertura de unha auditoría do sector energético no Estado español para devolver aos cidadanos o que levan roubadas empresas energéticas ao longo destes anos e en particular o grupo de Veganosa, que son máis de 500 millóns, e levar ante os tribunales a todos os responsables e que paguen pola súa responsabilidade e que devolvan o roubado. Exigimos desde aquí, por tanto, o cese da actividade de Veganosa. Veganosa fora da ría. Non, non a corrupción. Planta de gas fora da ría.